じゃなくていいね余裕のない二人だったし気づけば喧嘩ばっかりしてさごめんねずっと争うと思ってたきっと私たち合わないね二人きりしかいない部屋でさあなたばっかり話していたよねもし くの ゃなくてよかったもう泣かされることもないし私ばかりなんて言葉もなくなったあんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れてく新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな